dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain Root of Guild. So game ni baru jugalah, baru keluar. Game ni mengisahkan tentang sekolah. Itu je yang aku tahu. Alright. Tak apa masa. Recording on. Aku tengok betul-betul eh recording on. Let's go. Did you have a nice day, sweetie? Mm-hmm. Could you put that thing down for a minute and just talk to Only kitty handsome handsome. Just leave me alone, mom. Hey, don't talk to me like that. I'm just interested. What happened? Mom? Accident. Mom? Mom? Dua minggu kemudian Dunsville Elementary School pukul 2 petang. I can't believe she's gone. And it's my fault. You should be in class by now. I think I'll hold on to this for you. Hey! Give it back! Oh, sampai ke malam? Kau biar betul sampai ke malam dia duduk WASD to move Lompat tak boleh F flashlight tak ada Okay School dance Okay tab untuk inventory Objective update Find entrance door key uh, Entrance door key Marilah kita cari kunci Nope Dalam locker maybe Oh ni Go. Whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, jangan lag, jangan lag. Please. Right. Okay, dapat key. Yes. Right. Hopefully recording okay lah. <laughs> Game ni memang lagging sikit lah eh. Tak apalah guys. YOLO je lah. Apa boleh buat kan? Right, so kita dapat masuk ke dalam pintu. Oh, oh, oh objektif. Oh, apa tu, apa tu? DJ, DJ, DJ. Oh, what, what, what, what, what? tiba-tiba ada monster pula. Jump. cross, cross. Kita boleh cross. Aku dapat something. Kapo. Apa hal tiba-tiba game ni okey ke tak? <laughs> Dalam tandas tak ada apa-apa. Game ni gelap nak mampus. Macam aku juga gelap. What? <laughs> What the hell? Garang ke? Jangan lag, jangan lag. Tak aku lari jangan lag please. Kanan lebih afdal. Kanan. Eh. Lari lari lari. Kiri. okay. Kanan lagi. We wait. Tak ada pun. <laughs> tak ada pun dia ha. Kiri Oh kiri yes Oh kita selamat Alamak, alamak, pakcik, pakcik, pakcik, jap Tolong lah keyboard Jangan buat masalah keyboard Keyboard Oh Ha, terima kasih keyboard Arigato gozaimasu Kantin Okay, kantin, kantin Alright, kita jumpa kantin Apa ni? Dear diary I went to the funeral today Ah, ha? Tak dapat baca Tak dapat baca Bunyi tu menakutkan siap Dah lah, tak boleh crouch okay, kita sampai kantin Ada makanan ke aku boleh makan? Ada air je. Glok glok glok glok. Oh, library, let's go. Okay, aku jumpa library. Ah. Uh, ah. Uh, objective update. Yes. Yes. Woo! Find a way through the library. Item tak ada ni. Aku tak tahu nak kena buat apa ni. Aku cari banyaknya buku. Rajin kalau membaca guys. Yup, there we go. There we go. Woo! I didn't even know this room existed. Aku seorang yang bijak. Walaupun aku pusing tempat sama. Apa ni? Apa ni? Ha? Glok glok glok glok. Nigat tadi. Dia mabuk ke apa? semuanya pasal satu tin. Kenapa lah aku pergi ambil tin kat bawah tu? Pakailah kaki. Kepit. Aku dah aku rasa kita dapat kunci something. Ah, dah lah tu. What the? Okey, dah lah tu. Aku dapat this might be useful. Okey. Aku dapat something, aku tak tahu kunci apa. Find the way to the library. Aku dapat kunci apa aku tak tahu. hallway door. Use a key on the hallway door. Kau tunggu jap. Kau tunggu jap. Tu dia nampak. Oh. Okey, masa untuk benda ni lagi. Woo! Hallway eh? Alright, kita dah sampai ke? Toilet. What? Red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Red, blue, yellow. <laughs> oh, ada pula. Apa ni? F? Math test? Oh ni dia minta kerja, dia minta kerja! Oh kena reject, lepas tu dia approve Masa sekolah ni Alright So kita dapat F Untuk Fail Oh apa ni? This might be useful. Kunci apa? Dia bahaya. Dia kalau ambil kunci, lagi dia datang. Dia datang. Muncurlah engkau daripada... Oh, tu dia. Regionnya. So, ada satu, dua. Okey, aku nampak. Tiga. Hmm. This might be useful. Okey. So, kita ambil ni. Macam mana ambil tu? This might be useful. Boleh nyuruh, boleh nyuruh. Eh? Aku risau tu. Hmm. We Wait, we Wait, what? <laughs> Jangan jump scare aku! jangan jump scare aku, jangan, jangan. Uh. Oh lah mak dijaga sini lah. What the heck? <laughs> yes. Now that's a solution. <laughs> Pun intended. Yes. It's locked. Torchlight. Teddy bear Dapat pun teddy bear kau Rompak teddy bear aku Finally. I knew it would come to this What are you talking about? Kau dengan perut buncitnya? Get away from me. You haven't figured it out yet? Hand it over. No! Give it back! You have to understand. We have to let go. It wasn't our fault, kid. Yes, it was. Give it back. I'm sorry, kid. What are you doing? No, I'm not ready. Stop. I'm so sorry. Huh? Oh, dia bakar diri dia sendiri. Okay, aku dah faham. So, maknanya dia dia dia jadi janitor kat sini sebab dia stres kan. Kan mak dia mati kan. Lepas tu, tapi dia accident mak, Dia minum air ah, Dia dia salahkan diri dia sebab dia, mak dia mati Lepas tu dia depres, Dia kerja kat sekolah Sekati dia lah Tapi dia ni ada masalah mental lah okay? Tapi penyudahnya ini good ending lah Maksudnya dia Dia dia kali ni dia terima Apa yang berlaku tu semua Adalah perkara yang lepas so, Sebab tu dia bakar teddy bear tu kan So dia sebenarnya Dia ni guard Duduk seorang-seorang Lepas tu dia macam halusinasi Masa lampau dia And So dia nak kejar balik masa lampau dia Kita lah tadi Hmm Menarik Okay tapi aksi kejar-mengejar dia memang menarik uh, Cuma game ni lemah dia performance dia lah kan uh, ah, GPU cap tinggi kan So macam uh, Ada setengah grafik tak load lah And then The lagging sikit-sikit Tapi overall untuk short horror It's very good ah. It's a very good game ah. Best, best. Okay? Okay, aku boleh skip ke? Oh, boleh, boleh. So, itulah dia. Root of Guild. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like. Kalau korang rasa takut sekali dengan aku berlari bergejar-gejar, korang boleh like, korang boleh share. Jangan lupa subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye-bye.